Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock Aujourd'hui les amis on va une nouvelle fois tenter de continuer d'expertiser Enfin du moins la route vers l'expertise de Takeda parce qu'elle est encore longue on va donc faire nos 60 chances du jour à la roue puisque euh, sur mon serveur la roue vient d'apparaître et c'est avec Takeda puisque mon serveur a plus de 240 jours, il a même plus de 300 jours euh, à présent. Et on va voir si on va être aussi chanceux que la dernière fois. Si vous n'avez raté cette vidéo, je vous mets le lien en suggestion en haut de cette vidéo pour la dernière fois qu'on a fait un Max Wheel Spin sur Takeda. Et pour ne rater aucune vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche. Et surtout, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Vous le savez à présent, ça aide beaucoup le développement de la chaîne. J'en profite d'ailleurs pour vous remercier. Pour ceux qui se demandaient, je réinvestis l'intégralité de vos dons, que ce soit lors du live, le super chat, ceux qui m'ont fait des dons par super chat, que je remercie, ou par la suite, avant ou après, sur le lien qui est en description de ma chaîne, euh, sur euh, les dons euh, Steam Labs. Je réinvestis intégralement tous vos dons dans, dans, le jeu et principalement dans les commandants pour les expertiser et vous apporter un contenu toujours plus riche et toujours plus intéressant. Donc une nouvelle fois, je vous remercie vraiment beaucoup pour tous ces dons qu'on peut réinvestir aujourd'hui et faire donc un nouveau Max Spin avec Takeda. Alors, donc on commence avec le premier tour gratuit, j'espère. Rappelez-vous la dernière fois, j'espère avoir autant de chance. Beaucoup m'ont contacté pour me dire que j'avais vraiment une chance de dingue. J'espère qu'on va faire encore mieux. Allez, ce premier tour gratuit, on y va. Bon, ça commence pas très bien. Hein. Bon, on pourra changer, les accélérateurs de construction, parce que j'en ai pas besoin. On les changera pendant l'event du KVK. On fait le tour à 50% et après, on attaque de l'or. Alors franchement, là, j'espère que ça s'annonce pas comme ça pour la suite. Parce que là, c'est pas bon du tout. On va dire que c'était deux tours pour, pour me punir. Ok. On continue sur la même lignée. Une sculpture en or, c'est mieux. Je sais qu'il faut demander des sculptures pour en avoir, donc donne-moi 8 têtes, donne-moi 8 têtes, non, donne-moi 8 têtes, donne-moi 8 têtes. Bon. Ces premiers 5 tours, ils sont pas terribles. Allez. Donc déjà, on a atteint le premier palier, c'est déjà ça. Donne-moi 8 têtes. Voilà, 8 têtes. je vous l'ai dit, il suffit de demander pour avoir 8 têtes. Encore une fois, 8 têtes. Je viens de prendre 16 têtes sur ce tour-là. D'ailleurs, vous allez aller voir, 16 têtes, c'est énorme. J'ai jamais fait autant. 2 fois 8 têtes. Donc là déjà, mais je pourrais m'arrêter, ma max will spin, elle est au max. Si vous allez dans info, ils l'ont rajouté, ils l'avaient dit dans le patch, ils ont rajouté la probabilité d'avoir chaque item. Donc les têtes de Takeda, on a 2% de chance en x8 de les obtenir, 23% de chance en x1, donc évidemment c'est le plus fort taux si vous regardez de loin, et le plus faible est x8 euh, de têtes de Takeda évidemment. Les sculptures éblouissantes x2, 14%, les sculptures de légendaire générique, 8%, les accélérateurs de 15 heures, 6%. Tous les autres accélérateurs, 8%. L'or, 5%. Et c'est faible, hein. pour eux, c'est une grosse denrée, une grosse ressource. Et pour les autres ressources, 6%. Donc en gros, on a le plus de chances euh, d'avoir les têtes x1. Donc là-dessus, ils sont réglo. Donc ceux qui n'en ont pas, ils sont vraiment malchanceux. 16 têtes au tour précédent, c'est énorme. J'ai jamais fait ça. Donc en un tour, 16 têtes. Mon record précédent était 11 têtes en un tour. Là, j'ai eu deux suites. Un truc énorme. Donc, allez, redonne-moi des 8 têtes. Redonne-moi des huit sculptures. Non, pas des accélérateurs. Des huit sculptures. Bon, sur ce tour-là, il va pas vouloir... Est-ce que j'espère que ça veut pas annoncer euh, la misère pour les derniers tours Bon, des accélérateurs, c'est pas mal. Les, recherches, m'en moquent mais c'est pas grave. J'espère qu'il va me refaire une belle roue et qu'il va pas donné 16 16, 16 sculptures là pour plus m'en donner après. Une sculpture, ok, allez. Crash tes, 8 têtes. Une deuxième sculpture générique, c'est bien. Donne des 8 têtes, 2% de chance, ça me va. Allez. Mais non, c'est bien une sculpture générique. Hein. Bon, c'est pas mal, ça m'en fait tout de même 4 là. Allez, donc on continue. Allez, redonne des 8 têtes. Donne-moi des 8 têtes, je veux des 8 têtes. Allez, donc, allez, allez, allez. Non, il veut toujours pas m'en lâcher, là. Des 8 têtes, des 8 têtes. Allez, 8 têtes. Fais pas, ton rap, paye tes têtes. Bon. là, bon, j'ai quand même eu une sculpture générique, hein, mais euh, je préfère vraiment avoir... Il nous reste 35 tours. J'espère qu'on va refaire encore du beau, là. Non, on a failli avoir une sculpture. Allez, donne, donne. Non, pas de l'or. L'or, c'est tout naze. C'est 5%, mais j'en veux pas. La sculpture générique. On l'a souvent, la sculpture générique. Une sculpture de Takeda. Ok. Et encore des boosts génériques. Bon. Ça serait bien qu'il relâche des 8 têtes, là. Hein. Allez, le petit, euh, le petit 2% de chance, c'est bien. Une sculpture, ok. Une sculpture, c'est bien. 8, c'est mieux. 2 fois 1, ok. C'est cool, 23% La générique, Bon, donne des 8 là. Non, on est passé à ça. Hein. Allez, allez, allez. Bon, il veut plus. Hein. Bah, il nous en a donné 3. On en, chope quand même pas mal. Hein. Ça, reste, ça reste propre. Hein. Je pense qu'on va pouvoir continuer l'expertise. Enfin, continuer vers l'expertise. Mais là, je préférerais bien évidemment une sculpture ok. 23% de chance, donc c'est normal. Une étoile, pareil, le, taux est fort. De la pierre, c'est que 6%, mais on s'en fout. Euh, de, des boosts d'académie, je m'en fous aussi. Bon, Là, ce tour-là, il n'est pas terrible. Hein. Bon, il nous reste 4 fois 5 tours. Faut se concentrer là. Hein. Allez, c'est comme au casino. On est parti. On y va. Allez. Non, je ne veux pas ça. Je veux des 8 sculptures. Je ne veux pas des sculptures génériques. Je veux des 8 sculptures de Takeda. Donc, tu m'en as donné deux fois. C'est bien. Si tu veux m'en redonner encore une. Bon. Je vais pas me plaindre. Hein, je prends au moins une tête. Même deux avec la générique. Mais ça serait bien le tour à 2x8 là il m'a rendu dingue Je, je pensais même pas que c'était possible de faire un tour à 2x8 Donc il pourrait me montrer que c'est possible de faire un tour à 3x8 Non allez 8 têtes 8 têtes 8 têtes Non une sculpture générique Allez 8 têtes 8 têtes Non Je veux 8 têtes il nous reste 2 x 5 tours encore Allez 7200 gemmes Allez, vas-y. Donne-nous, donne-nous des 8. Une sculpture. Donne-nous en 8. 8, 8. Bon. Non. Il suffit de demander normalement. Vous voyez, tout à l'heure, on l'a demandé, on l'a eu. Là, il veut plus. Il veut plus nous écouter. Ça va être le dernier fois 5 tours, là. Bon. On aura eu deux sculptures. On va finir. J'en aurais eu pas mal quand même au total. Hein. Je vais pas, je vais pas me plaindre. Hein. J'ai dû, euh, dû en avoir une trentaine facile, sans compter ce que je vais avoir euh, là-haut. J'en ai eu plus la dernière fois. Hein. La dernière fois, j'en avais eu 50 exactement. Donc voilà. Donc là, pour égaler la dernière fois, ce serait bien qu'il lâche des 8. Pas des 1, des 8. Des slots de 8. Oh, on est passé à rien là du slot de 8. Allez, le dernier, à 8. Un 8, un 8. Ah non, bon, dommage. Bon, un tirage pas mal, hein. je vais pas me plaindre hein, parce que euh, j'en vois qu'on vraiment des tirages euh, ultra faibles. Donc, je vais pas me plaindre. Je prends les bonus du jour. Voilà, c'est pas mal du tout. Hein. On va pas se plaindre. Hein. Donc là, on en a eu 15. Je sais pas combien j'en ai eu au total. En tout cas, je peux forcément le monter au moins d'un. Puisque euh, avec ce que j'ai eu. Ouais, voilà. J'en ai eu, je, sais plus combien il m'en restait, mais bon. J'en ai eu pas mal. Je crois pas qu'il m'en restait d'ailleurs. Je sais pas s'il m'en restait. Bref. En tout cas, j'en ai eu pas mal. J'ai aussi quelques sculptures euh, euh, euh, standards, pardon, des sculptures génériques qui vont me permettre de finaliser mon Edouard et par la suite de continuer de monter le Takeda. Pour cette tour, cette roue, j'irai jusqu'à 100. Ah, j'ai encore eu mon don sur le Thanksgiving, super. Cette tour, j'irai jusqu'à 100 pour avoir les 10 sculptures génériques, puis les 15 dernières sculptures. Et puis la prochaine fois, j'attendrai la prochaine roue. Voilà, écoutez, j'espère que vous, vous allez pouvoir tenter euh, la roue euh, un minimum, essayez au moins de faire 5 tours. Si vous n'avez pas Takeda sur votre serveur, bah attendez, c'est un excellent commandant en second, hein, en cavalerie. Il a des skills de dingue, donc vraiment, ça vaut le coup de le débloquer. En plus, si vous le débloquez, il y a un gros avantage, c'est que vous allez avoir euh, le pack à, 5 euros. 5,49€ qui est vraiment euh, le meilleur pack de mon point de vue euh, du jeu. Chaque fois qu'on a un nouveau commandant légendaire, on peut avoir ce pack. Et franchement, ce pack, c'est de la bombe. Rien que pour ce pack-là, ça vaut le coup de débloquer un légendaire. Donc je vous invite à essayer d'avoir euh, Takeda à la roue. J'espère que si vous le tentez, vous aurez autant de chance que moi. Euh, essayez de monter au niveau 10 tours si vous pouvez, si vous avez 7200 euh, gemmes, c'est pas du tout déconnant de les investir, vous montez à 10 tours, 10 tours vous aurez forcément un minimum de tête, je vous souhaite d'en avoir 5, hein. certains font un tour et en ont 8 déjà, donc euh, j'espère, et vous avez vu certains font un tour et en ont 16, j'ai vraiment eu trop de chance, donc n'hésitez pas, aller sur 10 tours si vous le pouvez, farmer un peu les gemmes, Faites vos 10 tours, vous aurez 5 têtes plus celles que vous allez récolter. Ça vous permettra de débloquer Takeda et encore une fois d'avoir euh, accès à ce pack euh, qui apparaît lorsque euh, on débloque un commandant légendaire. Et c'est vraiment un bon investissement si vous avez 5,49€ à investir. faut les investir là-dedans parce que ça reste un excellent pack. Encore une fois, sans doute et selon moi, le meilleur pack qu'il y a dans le jeu, le meilleur rapport qualité-prix de très loin.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 de sculpture en or de Takeda. Et je vous dis à plus sur Rock.